नमस्कार म कल्पना प्रधान म बेलङ्गा पञ्चायत ग्रा ग्राम पञ्चायत समिति सभ्य प्रार्थी म चिह्न केटेल चिह्न बेलङ्गा ग्राम पञ्चायत समस्त ମା भाइ माउसी ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କେଟିଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ